Sanne Batala. Det här var en sång från Haiti. Och vi är Västmanlands världsmusikorkester. Vi spelar folkmusik, traditionell musik från hela världen och sätter ihop den med folkmusik från den delen av världen där vi lever våra liv, Västmanland. Och nu ska vi fortsätta med en sång från Balkan. Jovanno Jovanke och den har vi satt ihop med en text från Harraker. schlagersångerskan Dalida som var, växte upp i Egypten men som var tvungen att lämna landet eh, som barn på grund av kriget. Och den här sången sjungs och älskas av människor från hela den arabisktalande världen som är på flykt eh, på, i andra länder. Ja, och nu så ska vi spela spela en kretansk traditionell låt och vi kommer att avsluta den med en uppländsk slängpolska av Byskalle. So, this next song called Confronted. Uh, this is a song I want to sing, dedicate this song for one of my students who just finished to make this album and went home to make promotion and finally he died in the water. So I want to sing this song specially for him. Confronted. roll. annan. Så här kommer New Orleans Do It, Axel Inge. Mm. El Calipso del Callao, de el Venezuela Calipso, eh, la eh, from Venezuela, from the Spanska or Caribisk, Engelska. También eh, they're also for met Carnival Festival, and two, one, two, three, four. Och tackar så mycket för att ni kom hit också, allihopa. Och nästa låt är skriven av, eh, vad säger man, nyligen avlidna Peps Persson. Eh, och den handlar om att vara främmande för sig själv och främmande för de andra. Ja, och det är refränger som kommer igen gång på gång och som ni snabbt lär er. Så bara känn er välkomna att sjunga med.